باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات هو الله الذي لا یہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے لیکن پھر بھی ہم ان کی قدر نہیں کرتے ہم نے اپنے لوگوں کی قدر کرنا چھوڑ دی ہے تو میدان میں جو فکس کیے جائے میں بابا بولا دکھایا وہ بہت ہی خوشی ہوئی ان کی خوشی دیکھنے کا قابل نہیں تو میں نے جب گزارے لگے تو میں نے مذاق میں کہا کہ ظاہر سے اگر آپ چاہیں تو میں دو چار پانچ رکھوں آپ کے ہار میں تو کہتے ہیں نہیں اکثر آپ کی چیز ہے تو ہماری چیز ہے بھائی سامنے میں تو ایک ایک شخص ہے اگر آپ مانے تو نے کیا میں تو پھر آپ کا تیل ہمارا تیل ہیں وہ پروسیجر نے کیا کہ جی ان کو دیکھیں پیرنٹس میں رہتے ہیں گورنمنٹ نے ان کو پیرنٹس دیا ہے ان کا تو مطلب پتہ لگے تو دیکھو کہ ہمارا ریکارڈ دیکھ لو کہ ہم نے باہر سے پیسہ منگایا تھا نہیں تھا گرین لینڈ بینک تھی وہ رسید ابھی تک ہمارے پاس موجود ہیں جن کے تھرو ہم نے ہارڈ سے اپنے پیسے منگائے تھے تو جس سے ہم نے ہمیں یہ بنوایا تو بڑی بدقسمتی ہے ہمارے یہاں کہ سیاست آ کر کبھی یہ نہیں سوچتے کہ جی لوگوں کی بھلائی کے لیے کوئی ٹارگیٹ میں کام کریں جسے کہ عوام کو ڈائریکٹ فائدہ پہنچے میں نے بہت کوشش کی اور لیڈر بھی بھیجا سب کو کہ ہم ایوارڈ دو ہزار سترہ پیش کیا جاتا ہے تشریف لاتے ہیں ماہر آثار قدیمہ محترم شیخ خورشید حسن صاحب نام درکار ہے تو فیض کی اسباب بنا پل بنا چاہ بنا مسجد و تالاب بنا اللہ اپنی رحمت سے انگنت لوگوں کو نوازتا ہے لیکن بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو اپنی محنت اور قابلیت سے حاصل ہونے والی آسودگی میں ضرورت مندوں کا وہ حصہ بھی ادا کرنا ضروری سمجھیں جس کی ترکیب خود ہمارے دین ہے کراچی سے تعلق رکھنے والے محترم کاروباری شخصیت ایک بہت بڑی تعمیراتی کمپنی کے سربراہ اور امریکہ افریقہ متحدہ عرب امارات اور مشرق